音乐是光，有歌声的地方就会有快乐。张老师别录了，赶紧登台了。该我了，那我先走了。哦，对了，别忘记七月二日《为歌而赞》第二季百赞音乐盛典见哦。《为歌而赞》第二季百赞音乐盛典，七月二日二十点三十，抖音、浙江卫视联合播出。